Yes. Okay, bye. If you have the luxury to be able to design your own office space, you can do it completely according to your own style. If on top of that you're lucky enough to work in Belgium's beautiful hop region, then the use of natural quality materials is a logical step. The choice of flooring was therefore obvious to 21 Margot, a beautiful oak wooden floor from the wide range of Le as you can see in the other videos on this type of flooring, this Margot has the same timeless elegance and practical appearances in any interior style. The reason for this is that this engineered floor with a top layer of 6mm European oak feels at home in both very modern and very cottagey interiors. The top layer of the Margot was smoked and then finished with a white oil. Therefore, the warm deep color of the wood gets a white grey hue, making it easy to combine with designer furniture as well as with elements with a more classic look. Of course, it are the knots that determine the charm of classic floors. Typical of the French oak wood Leleño has selected for the Margot floors is that the knots are carefully filled and after oiling integrate perfectly with the rest of the floor. An office like this must also be practical and easy to clean. That too we have taken into account. The subtle micro bevel of the Margot, a feature that you will find in most of our floors by the way, ensures ensures in any case that the boards fit together nicely and that dirt cannot pile up between the boards. Enjoy your lilinear floor at home and at work. Oké, okay, Ja, als je de luxe hebt om je eigen werkplek te kunnen inrichten, dan kan je dat volledig volgens je eigen stijl doen. En als je bovendien het geluk hebt in een mooie hoppenstreek te werken, dan zijn natuurlijke kwaliteitsmaterialen zeker op hun plaats. De keuze van de vloer lag dan ook voor de hand. De 21 mm Margot. Een prachtig eikenhouten parket uit het uitgebreide gamma van Lalenio. Zoals je in andere filmpjes van dit parket kan zien, is deze vloer zowel functioneel als tijdloos elegant. Dit parket met een toplaag van 6 mm dikke Europese eik voelt zich dan ook thuis in zowel strakke als landelijke interieurs. De toplaag van de Margot is namelijk eerst gerookt en is daarna afgewerkt met een wit olie. Daardoor krijgt de warme diepe kleur van het hout een witgrijze tint, waardoor het zich zowel laat combineren met designmeubelen als met een meer klassiek interieur. Uiteraard zijn het de knopen die de charme van klassiek vloeren bepalen. Typisch voor het Franse eikenhout dat we voor de vloeren selecteerden, is dat de knopen zorgvuldig opgevuld worden en na het oliën een uniform geheel vormen met de rest van de vloer. Een kantoorruimte als deze moet natuurlijk ook praktisch zijn en makkelijk in onderhoud. Ook daar hebben we aan gedacht, uiteraard. Het subtiele micro-V-voegje van de Margot, dat je trouwens bij de meeste van onze vloeren terugvindt, zorgt er in ieder geval al voor dat de planken mooi op elkaar aansluiten en dat er zich tussen de vloerdelen geen vuil opstapelt. Geniet van je Lalenio-vloer, zowel op het werk als thuis.